saving. Yep. Destroy. Osaka, まだ B 私なんで武器持ってん買い物。 <laughs> 一本持ちとこ行ってるけど。小鳥も行きましょい B1。 あ、A 行ってる。うん。A、A 行きたいけど。B です。B レイズ。レイズだけなのかな ?A ブリムいってると思う。A ブリム。B ジェット、OB。ミッド見ないとあれかな。 A に行くのかなうん。ミッドブリーこれ食らうのわかんない。A 行こう。A プラント A プラントヘルプミーセブンがわかんないあれなんか映ったここにいるな。 Help me. Okay, okay, okay. Thank you. バンダルこれもバンダルだったっけバンダルだった。 11ゲームしないと足りないそこにあるんだ。そこの煙よくわかんない。P2。 P オーブ。もう入ってない。LINE ってなんだピースもあと1個なんだけどねえっとーガレージ政治 落ちちゃった。大丈夫か。ナイス。こッといかなかったかもしれいけど、どうせ死んじゃうからいいんだ。ない切ってた。もうずっと B だけど大丈夫かなあ、れ A に行っちゃうと思う。 かっこいい出たと思うけどね。もうな。あそうだよね。いや、そうだ。あ、もう、み、み、あれでもなんか B に移動してるあ、びっくりした。味方だった。ごめんなさい B <laughs> に行ってるのかな 煙で見えないなオーブ。えオーブわかんないあどこのオーブだあれビブリーチかなわかんないスパイクあスパイクビーチお ないといつどこどこ最後の一人はいなんかいやごめんなさいそうだよねリロードわってところだったいやー離れちったな 台でおこうか。A から移ってくると思うかっやりってことは A なのか B1 B ブ B1 かなおかかる来ないなあ本当そこにいるマジで詰める いるね。ガレージェイズ政治が一人で行くってことあるんじゃあ A に行こうとしてるのかなどういうこと どこに行くつもりなんだミッドレースもう時間ないと思う。怖い <clears throat> マーケットかなマーケットあびっくりしたマジであ離れるのかな なんかもうずっと同じとこ置いてるけど大丈夫。ちょっと書いて。うん、だから、絶対 B 難しいもんね。うん。時間かかっちゃうもんね。 なんか、ガラスのとこ行った今、あれか、レイナが終わったのか。入っちゃった。全然気分。あ、リロとしたね。え、ヘブン見てた方がいい。 大丈夫それつ詰める <clears throat> 一緒に行く <laughs> いやもうスパイク見てた方がいいかもしれないナイスビなんか打っても全然気づいてもらえなかった 攻撃用うん <coughs> そうなスモーク炊けばパッて入れるのかねあらじゃあ突撃突撃ってことメリークリスマス おおこれで勢い止まっちゃったんだけどちょっと待ってねなんか頭に劣ったヘブンああ変なとこ撮ってる とね、こことここに、ここもいる。ナイストライ。攻撃難しいよね。うん。表示す 約ジットの煙で全部止まっちゃったあれ入った方がよかったかミッドセージ あ、多くて静かにってことかな。一つの。最後負け。 落ちマーケットブーディングナイスやっぱなこれな全然逆転されそうなんだよそもそうペッペッペッ買いまーすペッ攻撃どうすればいいのかよくわかんない 私がミッド取んないで。ほっといてればいいか。なんかジェットがいますね。へえ。ほら、ジェット OP。めっちゃ、ヘブンは、ヘブンは。ヘブあれだなジェットが OP なんだよ、ジェット OP。えー、それ入るの大丈夫 エブワンドドドアワンドアジェット <laughs> ジェット OP だけどな大丈夫そうカバーできない <coughs> どういうことおおナイス ちゃうってやってた。うん。どうでしょうね。どうしようかな。ジェットに買ってあげた方がいいんだよね。どこか。ダメか。はい、ダメ。 後ろとかから来ないから。マジで。銃があるのどれだって。あ、ちょっと待って。これ、これスタンしかくんなんないのかなこれ爆発するんだ。うん。 <coughs> めっちゃ眩しそう。B に行こうかな。わかんない。 壁あるかあるけどえー、ネット取ってもいいけどね。誰もいないもっとあるちょっと待オープンしよっかな。 ー、おマーケット2 <laughs> う下がればいいのに下がればいいのに2人いるねえ、スライ私が、やっぱあの奥の部屋にいるしかないのかな これ聞きたくなあの攻めで取れないんだよね。と、ルトがあるので、行きますか。 うん。入れば入るぞ。マーケット、マーケット、マーケットの、マト。死ぬ。だ。置ちゃうか。あ、オ入っちゃったアガト。 それは強い。うん、超えられない。待ってねちょっとさっきの失敗があるので。え、ここって言ったら、言っても見えないのかな 早かったかな解除できちゃう 全員 VC に。全然あいやー、狙えてたんだけど。ミッドブリム。ミッドというか、ここだ。 いませんゼロダメージでしたうん詰められてるねえけそうなんか青梅入ろうとしてるかパラナイアしてと右右側だ ここだっけここなかったっけすいません。どれが誰だか分かんないか。右から見ると。 <clears throat> セーブなのか フード入った。 <laughs> すいません。見てなかった。ええー、扉から入ってたランかなランランラン。ちょっと間に合わないか。よし。あと1個。えー。金ある。 あれ、どれどうなったんだっけ私ミッドで死んだ。ミッドに、あれ、ブリーチブリどチちだうん、全然後ろから来ないですね。ミッド小屋、ブリッコ。まぶち。 いとこや。いやー、痛い。いった、これ当たっちゃうんだ。なんか左にだね、音がする気がする。うん。 証拠。ナイストライ。うでな、本当難しい。チェックするはい。えー、えー、強全部てちゃった方がいい。 けど何もつかないし。ブラインドだよ。パラノヤで。この人強いんだよ、そよくわかんないけど、ミッドに入れと。痛 <laughs> い。 り、み、どの、どこだここに、どっちがいるのあ、ブリーチか。ミッドブリーチ。そこに入る。えっと、リスポン側2。死んじゃったの。 お金ある。バラバラに行ってもいいかとウルト、う、う、ウ融通がいい。ウルト多めなウルト。はい。お援護できんのかなまあ、でもミッド、ミッドにね、ブリーチいるんですよね。この奥の小屋のところに。でも、あれは、 garage r a s 多分ね、ここから、あ、でも、んあ、倒してくれたのか。えっと、これのいや、お面 お前に持たせない方がいいか。どうですか。面結構エイムがあるから。ちちどうしよう、もう一回やんなきゃいけないかな。あと30。 私あと一回行きますけど、眠かったら行ってください。アイアンツ。やったー。いや、それはさっき上がったんですけど。アンレイト行きますどうしようか。はるかさんまだできるか。私は今。お仕事中。はい。 頭いい。あ、さっきの。あ、あ、あ、あ、あ。あれさっきのさっきの人ちょっと待ってね。ドミンちゃん落ちたかなあれフレンド多すぎてる。さっき、どうちゃった 弁当参加で招待めっちゃさんは明日休みなんですかそうです。月曜も休んじゃいました。仕事忙しいのに。仕事忙しいのに。休んじゃった。明日じゃあ、あすいません。ここハムさん、ハムさんいるんで。どう。私は明日、うん、朝、愛さん配信して、 ずっとずっとやってるかもしれないけど。ずっと遊んでるかもしれない。朝最新して、はい。あとは、これかな。ああ、絵描いて、アルバムとするか。どっか行くか。ああ、でも攻撃側なんであんなに苦手なんだろう。うん。バロックが そうです。あれはい。私は休み。あ、そうなんですか。おお。なんか人増えてる。あ、オッケーです。そうだよね。時間が時間だもんね。サンキュー。 誰だろう。ヘロー。ヤフゲあ、香港サーバー。ローン、あったがうちやフレッド。ああ、he go went to bed. Zero June. One game. Last game. One. あれまたもうちょっと。おい。朝ぶぶっつんぶっつんしててツ <clears throat> イッチだけ夜また達成した。 아니요고네안녕하세요또코리안코리안あんま韓国で流行ってないですよね、バロラント。視聴者数が全然、日本の配信よりなかった。 どこのサポートあれ、テオさん明日休みなんです珍しいです。休みっすよ。うん。なんでです なんか、学区内で陰性なんですけど、発熱者が出たんで、一人だけ一人でそんなななるんだ。あ、そんな学級閉鎖みたいになっちゃった。まあ、それぐらい厳しいっすね。ちょまあ、そんな無理していくやつじゃないってことか。いやーやっぱ仕事な、もうちょっと落ち着いてからお休みばよかった。まあ、学校と会社が 温床みたいなもんだね。病気の温床。なんで、ウルグさん、明日はそうですね。アンレート、ずーっとアンレートやろうかテオさんに持久力つけようか。多分私、5 0目ぐらいからもいいんですよ。脳死で、脳死でやってればいいんですよ。 あ、どうぞ。どうぞ。でもこの人めっちゃレベル高いってああ、あ、ちょっと、韓国なのか。えっと、5人だ。 Yoshiko Yoshimo. Nice to meet you. Where are you from, guys? I'm from Japan. 여보, GP 있었니? Where, where are you from, 시계? 이건 어디야? 아, 나도미? Hmm? One more, please. Konnichiwa. Konnichiwa. 아까 저도 진짜. 아, 필리핀이구나. I'm from Korea. 리얼리 Korea? Korea. Why? Korea server is separate from Japanese. Japan server. Yes. Mm -hmm. 코리아바로코리아바로안녕하세요콤바와ってなんて言うんだ에이또아기바용 language Can I say good to him? In court. 안녕하세요.건...건인다또같이쓰는거. 안녕하세요. 안녕하세요 can be used as 음, 안녕하세요. 곤방와 뭐 안녕하세요. Greetings, I mean greetings. Yeah, you can use it. 안녕, 안녕, 안녕하세요. 예, anytime. Okay. Very lapping. Lapping. ラフィン、あ、笑うラフィン、オッケー。えっ、ー、と、インジェクユース。Do you guys know how to speak English? Uh, I speak English a little. Okay. ハングル語もやってたけどね。覚えてないや。 プレート離れてるかあ大丈夫だどういうことあでも taas ng isang ang taas ng level ng isa. どうしよう。91あ大丈夫かな。anyone? Some, someone use KJ? I use KJ. そば。 そう、パーセントなら使える。OK, thank you. ああ、どうなんだろう。リリテさん、英語わかりますどうだ I, ?I'm not sure. リテ and special Mm, may, maybe can hear but can't speak English. But they can understand simple English, same as Japanese, so. 日本語と大体スキル名も同じだし大丈夫です。 Pwede magtagalog. <laughs> Sa atin lang. <laughs> Damn. Oh my god, 157. To the Ano mo naman yung kalaban natin? からどういうことあ ah. Malay mo. s- Malay natin. If you want to say something, say it slowly. so we can understand. you. Thank you. Agasso. You? Agasso there. Okay, you are We don't have sage. そうですね。政治必要だったかな。設置できないのか、P。Okay lang eh. Wala rin naman kami sage yung last time. リッチャピンとかこれ多分東京サーバーじゃないAno ba? ka Gusto mo ba ito n a k u h Tokyo. i n v i t lang ako. Sa Tokyo ka ba naglalaro? Oo. Bakit? Mas magaganda yung kampe. Less, less t o toxic. Oo, madadali lang kakampi dun eh. Ay kalaban eh. Yeah. 지워줬다. Ano lang nagsabi? ぱいいっぱいいっ g blinded, blinded, sorry, sorry. ヒットセージ。なんかめっちゃ見張ってたな、あの子。あ、せ、どうしよう。設置して。めっちゃ長い。 ミッドセージ。ああ、フフロムミッド。うん。どうだろうどっちかなナイストイ。Yeah, but 응? 이것도 방을 쓰고. Hong Kong. Diba nasa Tokyo? Ay, nasa ano tayo? Hong Kong? Tokyo, Tokyo. Gagi, nag, kaya pala naglalag eh. Ay! Yan, baba ng ping ko eh. Ah, sige. Ay, HK to. Oo. Oh. Kasi usually kung Tokyo to nasa 76 or 60 yung ping ko rito. Maybe あのね、ボールの、ボールの右側にいると思う。Heaven? Heaven? もう接種するの大丈夫。よく入る。 Clear heaven. Mm -hmm. Mid wall. Mid, mid, mid. Really? Eh, so good. Mid to Sage got. Go, go, man. So, you should eliminate it. Mm. らしくちゃんとエコして Nice. Oh s h i これみんなパンダロコンドパンダロコンドかスパイクないじゃんこれみんなパンダロ買ってるの全然わかんないえわかんないわかんない見た目だけじゃわかんない 壁しくなくなったな。マーケットツー。いいと。あ、左、左にもいる。 Nice try. Gago. Çok slow bak. oh, shiro. Ha, sa likod ko. Nice try. Nice try. しよう。あやももプランテ。うん、壁作るのかなったな。 jauh lah jauh lah Kedekan Sorry. Nice. Guys, kau miskin sya. Kira ngan kau yang. Ya. で、よし Backside dalawa. Hindi, okay, mabulag kayo mga gago. Backside may... Ay, daka. あれ、ボット反応しないんだな。ナイス。ナイス。 Nice try. Wall bang. Okay. Nagminig daw. Nakita mo bagong skin? Hindi pa. Hindi pa. Hmm. Uy. Pablind na lang ako dito. Um, eh to? Kemuri o suru tte koto? Let me borrow your skin. ano, naka, naka reverse siya. スキンを貸してくれ。フラッシュだ。え、行かないってことどういう意味だ あ、キャリアルダウンしちゃったキャリアル。なるほど。 <coughs> えっと。あれ <laughs> 中に2人いるサイト内2人 挟まれてるね。何したらいいまあ、プラントできなかった。節約しようか。あ、買えるわ。買える買んない節約しようか。 Suppress, suppress, suppress. Di makakapagana yun. Hmm. Kupang. Oh, いくつだあ、はい。ちょっと待ってね。エベン Bawas, bawas. Sakso. Low, low. 오, 나이스. 음, 너무 멋있네. Ah, bulyosin. Kasi ayaw ibigay. Let me borrow your skin. So

ミッド2。Clear, clear. Agad, nasa yung spike. Gago, nasa kanya. Bobo ko, no? Mid to rin. Wala na, nauna tayo. Mid to rin, no? あれもう行っちゃったそっち。ごめん。 メダンサロうん。ス。キンスキンスキンスキどれどれどれどれどれワンダル見せてもらえない。

O eh, t a y a k i n a d u n pala. B、えっ、と、ミッド2。あら。どうしよう。拾いに行った方がいいか。容赦ないな。どうしようかな。セーブしていいかな。 これトしてるもんね。セーブでいいか。あと30秒。アラームごと展開。 と10秒ちっれかもあ誰とダウンあ、僕が。こうと。 <clears throat> めっちゃ適当に置いてた。ミッドメッセージレイト。あ、メビーエーレイズ。最初にボット置くと思うけど。か、私あれか。ボルトがあるんだ。どうすんだ 健康だんだ。あ、どうしよう。あ、バイ、ビハイン。えー、っと、あ、プラントあれスパイクあ、いい、プラントしてる。ビ、ビーロン。セブン。 Heaven, heaven. あ、あ、グレネード開いてるから。セービングセービング。キャン、逃げてるか。ナイストップ。

となんか撃たれそうだけど。Gulat ako ng shotgun, putik. Pati ka mag-ulti sa ano. Ay, hindi pala. Wala sa akin spike eh. Oh, ulti ka na lang. Ulti ka dito. Dito. ko 間違えたかもです。Ulti ka dito. Saan sila manggagaling? Ulti ka dito. dito. Just went on me. Clear, clear. Oish. Chat, chat, stop. pa nga dapat sabi sa iyo eh. eh. Para akong duelist dito kung pumapasok eh. Luwills naman yun. Uy, di oh. Initiator to. Tinagal mo ba yan? O nilaro mo lang agad? Alan? Yan. Nilaro ko agad. Pero abisado ko naman na yung skill nito. My party to binge. もうスイッチしてる違う違うほいほいほいうん Ah, spike, spike, spike. 敵フレジットとアビリティ腐らせないようにねお金あるよスパイスパイスパイスお金が持ちMay tricks ako dito eh. Kung para, para hindi mo basag yung salamin dito. Uy. Pan. Mamaya mamaya. Pag defending tayo. Pag yan ah. Oo nga, sulit to. Saan na kanta nila kahit? Alam ko sa TikTok. さすがに A 多いかな ?B? あ、行くんだ。あ、そっか、私ここにいるとあれな。 間、ロン、ロングだな。ナイスです。ちょっと。ナイス。OP にここの。Punta ka rito, tapat mo yung cursor mo dito. Yan. Tapos, ano, shift, forward, A ka. Uy, walis ka dyan. Gawin nyo nga. Yeah. Ayaw putang ina. Nagawa ko kanina, gagi. Putang ina, ayaw. Scam. Ayaw. Please smoke. Tanggal na ata sa ano. ビーバイパーレイス B2 ライダー入っちゃったかなガレージはええー。 Pagotsotok. Ano naman mo kapag nabubulag? O oh. hindi? Shane, hindi ko ka na. Ito Shane. Kasi kay ano, kay, kay Sky meron eh. Hmm. Going A, going A. yeah. A to Jube. Nasa mid pa rin. Puta, matibay ang mukha. Saiji. Planting? Hmm. Okay. ちょっと待って。ワンヘルワンヘルナイスーあ壁側だったからあ武器取れなかったえっと sa kaliwa. Likod mo, likod mo. Oh, ganito. Tinanggal na nila yung bug puta. Saka kasi dati pa yun. Si, ngayon lang. Di ba nag-update ulit? Ah, oo nga. Ay, pangit ng ugali ni Riot.

Really? Likod, likod, likod. likod ng box. w a i Okay, nicely. Shooty. Shooty. Point point, point o i n Ayun, ayun. Nagawa ko na, nagawa ko ulit. Hala, pakita mo mamaya. Sige, sige. Ah, P by power to smoke. Nice. Wait, what might be the Eh, e, B2 pa no? Eh. Galit na galit ka naman sa skills mo. Bago nasa likod ko, nasa likod. Fuck, ina, nandun pala, buwisit. <laughs> Uy, backup, backup, backup. Dito ako sa... Oh, Ayun na, go na, go na. Eesh. Tara, tara, lapit ka rito, dali. Nagawa ko na. Oh. Tingin, tingin, tingin. Una, papasta ka muna. Yan. Ito yung pinakadulo. Tingin ka dito. Yan. Tapos, pagsabay mo yung shift WA. Ayun o. Oh. <laughs> yan. Papasta ka dyan. Yung pinakadulo niyan, Diba? ba? Oh. Shift WA. Sikanin. Wala ka dyan. <laughs> rotating, rotating.

Diba, punta ka dito, dulo. Ayan, diba, stuck na yan. Hindi ka makakagalaw kaliwa. Ayan. Oh. Ah, sige. Ayan, stuck na yan. WA. Shift WA. Huwag kang magka-crouch. Shift WA. <laughs> Hindi magawa. <laughs> Tingin ka dito, ha? Ah. Ayun, natin na mo. Be smoke. That laser beat. それ見つかんないのえっとスパイク B えー、どういうことお、GGOP やり English, thank you for praying. I go to bed. Good night. Oh, you 早く落ちてよかった。o ッドゲーム。あ、すいません。私はこれで寝るので、またお願いします。So, kala mo naintindihan niya Good evening. Good evening. Good night, I mean. Good night. おやすみな Nice game. Oh,